Hola amici de más da Pablo. Pero hoy un nuevo entrenamiento Voy a fare tres ejercicios para el glúteo Como puedes guardar he eh, portato estas bandas elásticas estos elásticos. Con estos elásticos podemos elaborar eh, todo nuestro cuerpo, pero el giorno de hoy vamos a hacer solamente tres ejercicios para el glúteo. Yo espero que estos ejercicios te sean útiles y te ayuden a raggiungere tu Objetivo No dimenticare Que una sana Y correcta Alimentación Es fundamental Y e fare ejercicio Aeróbico ¿Cuántas vueltas a semana? Al menos de, de 2 a 3 vueltas a semana. Estos ejercicios te los consiglio de hacer al menos de 3 a 4 series Repeticiones de 15, Aunque de 20. 25 va bien Tutto va bien Todo va bien Todo tutto extra es formidable. Ok, vamos a a hacer un poquito de movimiento, vamos a, mover el bachino, vamos a hacer eh, un piccolo riscaldamento, vamos a fare 30, 30 jumping ya, 30 jumping ya y después pues, hacemos altis 30 skipping e iniciamos nuestros ejercicios per el glúteo. Tres ejercicios solamente con la banda elástica. Gira, gira, gira, gira, gira. Para todas las personas guardan con este canal, miles, miles, miles, miles gracias gracias por tu comentario por tu like, quello me ayuda a crecer Ok, muevo un poquito el pie, el pie, el pie ta, ta, ta, ta, un poquito del calcio. no juego con la con mi planta favorita, el bambú. <laughs> el bambú. Muy bien, muy bien Ta, ta, ta. vamos a aportar el talón al glúteo. Cambia. ok perfecto, perfecto, me piego me piego una due nuevamente, tres. ok perfecto, perfecto, Encrocio. lentamente escendo, respiro profundo y porto porto la fronte al ginocchio si riesco fermo lì fermo fermo fermo fermo lì perfecto, cambia ok perfecto, perfecto, piego uno piego la otra gamba dirita, dirita, dirita y scendo lentamente lentamente estamos enviándole una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física la mejor medicina para tu cuerpo el movimiento cambia ok perfecto vamos a iniciar como he dicho prima 30 jumping ya y 30 skipping, así pues eh, entramos con un poquito <laughs> de, de, batito cardíaco. Su. Ok, vamos a iniciar. 30 jumping ya. 3, 2, 1, Vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, En 10 <laughs> como sono área aperta così se mi muovo me muovo mi scaldo acá a lo fai 30 30 ok vamos a hacer el skipping vamos a fare questo vamos a portare el ginocchio eh, a medida que faccio 10 ginocchio basso altri 10 ginocchio su altri 10 ginocchio lo più su que riesca vamos a iniciar. 3 2 1 via 1 10 corto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 el batito cardíaco sale la temperatura sale sale sale ok como pueden guardar ¿eh? Un color, una resistencia voy a iniciar con el, el verde verde turquesa verde turquesa verde, verde. Vamos a meter eh, el elástico a un punto fijo. En casa lo puede meter dentro, en la puerta eh, lo puede meter en la sedia, pero cualquiera que se sieda, así no la, exposta. la O, o a alguna cosa metálica en casa. Voy a poner acá, voy a poner acá la banda elástica. pues Este ejercicio yo lo voy a repetir, eh. voy a hacer tres series. Tres series ok perfecto perfecto, vamos a iniciar ¿eh? con la gamba distante con la gamba distante ok con la gamba distante ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto 3 vamos a abrir grande grande grande grande grande grande el aductor aductor aductor aductor parte de un ejercicio eh, parte fundamental de nuestro glúteo voy a hacer 5 dopo quando faccio 5 pues, faccio un squat o un squat e una sentadilla faccio, faccio uno solo pues, ok me preparo piego ginocchio schiena diritta 3 2 1 via 1 abro grande 2 3 4 5 scendo 1 nuevamente 1 2 3 4 5 e ok perfecto nuevamente 1 2 3 4 5 y scendo ok voy a cambiar, voy a cambiar tú casa con estos ejercicios puedes hacer repeticiones de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 va mucho medio. 1 2 3 4 5 es echando. dale nuevamente 1 2 3 4 5 y yendo, yendo, ah molto bene questa è la nostra prima serie 1 2 3 4 y 5 y yendo, yendo, ah perfetto he hecho già nuestra nostra prima serie voy a fare 3 serie pero tú a casa me fai 4 serie Cuando elaboraba una gamba, la alta estaba en reposo. Ok, adesso cambio, nuevamente. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5. E scendo, scendo, scendo, Ok, nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. E scendo, scendo, Ah, Último, último. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto perfetto. Che faccio? Cambio, cambio de gambe, cambio, cambio, cambio. Tutto questo sforzo Vendrá pagato, vendrá pagato. La salute costa, la bellezza costa. <laughs> si vuole, si vuole allenamento almeno de 2 a 3 volte a semana Vas a vedere grandi risultati se sei costante. Sei disciplinato, disciplinata. 3, 2, piego, piego ginocchio, abro, apro spalle, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 5, largo, largo, largo, e scendo, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, ok, último último 1, 2, 3, 4, 5. Escendo, scendo, scendo, scendo, Ok, perfecto. Hayamos fatto nuestra segunda serie. Andamos para nuestra tercera serie. Nuestra tercera serie y dopo cambio de ejercicio. Importante en estos ejercicios siempre una respiración voluntaria. Rilassato, relazato rilassato. Ok, se va. 3, 2, 1, Vía. 1, 2 3 4 5 y ok nuevamente, va 1 2 3 4 5 ok scendo scendo scendo scendo ok perfecto, último, último, 1 2 3 4 5 ah perfecto ok perfecto perfecto vamos a eh. Vamos a cambiar de gambe, de cambio cambio la última gamba y dopo cambio de ejercicio, cambio de ejercicio. Ok, yo espero que estos ejercicios te sean útiles, aunque a esto lo podemos hacer con con un peso, con el manubrio, así vas a ver ancora più resultados 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5 e scendo, Ah, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, abro, abro, abro, abro, ok, último, último esfuerzo, 1, 2, 3, 4, 5, abro, abro, abro, abro, y echando, perfecto, perfecto, ya he hecho nuestro primo ejercicio, ahora, ahora me hidrato, prendo un poquito de agua, y cambio de ejercicio. Cambio de ejercicio. <laughs> ay, ay, ay. Si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete, inscríbete, inscríbete, inscríbete a eso. Láchame un comentario Fui sin más en YouTube. Ah, buena el agua, buena el agua. cua hacemos la qua. Ok, perfecto. El elástico. Ya siento el glúteo, ya siento el glúteo. haz eso, vamos a meter con nuestra, nuestro tapetino. Nuestro tapetino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meternos en cuadrupedia. Con el elástico avanti, vamos a hacer este. Este movimiento. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, voy a utilizar eh, el, la, la, la, banda negra, que, que la resistencia <laughs> es mucho mayor eh, que la, que la verde. Si tú a casa no hay, no hay altri colores, va bene, usa la stessa banda elástica y aggiungele più repeticiones. Come lo faccio? Metto il piede qua, el pie de qua, con le due mani, avanti, avanti, avanti, avanti. Si lo voglio più, più, più resistente, più avanti con la mani, con la mani. Guardate, guardate, gamba diritta, guardo de frente. 3, 2, 1, via. 10, me fermo. 1, 2 En 3. Ok. Vamos a cambiar Eh? Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. menos la lascio riposar le gambe. Lascio riposar le gambe. Lascio riposar le gambe. Eh, y cambio. Ok. prepárate 3, 2, 1. Via. Dai. 1, 2, 3, 4, 5. 60, 60 labor, 60 labor, 60, 60 labor. Si tú seis constante, vas a ver grandes resultados. Ah, repíteme estos ejercicios al menos de, de 2 a 3 volte a semana Yo faccio 3 series, tú a casa me fai 4, aunque 5. Ok, cambio de gambe, cambio. Andiamo a nuestra segunda serie. Segunda, segunda. 3, 2, 1, via, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 10 1 2 y 3 ah, madre de Dios madre de Dios ya se siente el laboro ya se siente el laboro ya se siente el laboro ya se siente el aborro si seis constante vas a ver vas a ver vas a ver, vas a ver láchame tu comentario Pablo vale un para el abdomen lo fachamos vale un entrenamiento para el brazo, lo fachamos vale un entrenamiento cardio lo fachamos Ok. Pablo, voy de... Vai, Pablo, Cuando fai video de cuchina Vamos un poquito più lento, Pero lo facciamo. 3, 2, 1, via, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uno en più. 1, 2, 3 gamba tesa 3 4 guardo de fronte respiro profundo, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 Estamos casi finalizando, finalizando. <laughs> Andiamo a nuestra terza serie. Terza serie. Terza serie. Terza serie. Tercera serie de nuestro segundo e-, ejercicio. Manca no, ancora manca un otro ejercicio. Manca un altro, manca un otro Ok, perfecto. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2 3 4 5 6 ah 10 1 2 3 ay ay ay ay ay ai tutto questo sforzo vendrà pagato tutto questo sforzo vendrá pagato este nessuno te regala niente nessuno nessuno nessuno senza excusa fa tropo caldo que fa tropofreddo je fa tropoole si tú afectas que las condiciones sean perfectas my fueraiente porque hay último último último último último 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos vamos vamos vamos vamos 2 tre, 4 5. vai, vai, ok, ok, ok, se va, se va, se va, uno, due, due, e <laughs> molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Piano piano, piano piano, vamos construyendo nuestro cuerpo. Un poco de glúteo, un po' de abdomen, un po' de brazo un poco de cardio y siempre una buena actitud siempre positiva. pero cualquier cosa, siempre positivo, positivo. Ok, ¿qué, qué cosa manca? Un poquito de hidratación, ¿no? Me hidrato, me hidrato, me hidrato. Voy a hacer eh, nuestro último ejercicio, siempre con la banda elástica. Ah. Hoy laboramos con la banda elástica, domani con el manubrio, o con el peso, o a cuerpo libre Ok, este ejercicio que voy a hacer es... Vamos a hacerlo eh, siempre con la banda negra Porque con la banda... Con la barra muy fuerte, fuerte. fuerte fuerte no no, no riesgo no riesgo No voy a hacer una bruta figura. <laughs> ok, eh, el próximo ejercicio que vamos a hacer siempre la empuñatura de, la mano siempre será igual eh, como el ejercicio anterior como el ejercicio anterior ¿qué vamos a hacer? vamos a dar un calcio, un calcio, un calcio siempre avanti vado, vado avanti y faccio il calcio. Vado avanti, avanti y e, diritto indietro, guarda, vado avanti y diritto indietro, ok. Quanti vamos a fare? Vamos a fare vamos a fare 20, 20, 20. Me preparo. 3 2 1 via. 1 3 4 9 avanti avanti avanti en 10 ok perfecto uh. perfecto voy a cambiar cambio cambio cambio de cambio de cambio, cambio de cambio, cambio de cambio. en español en español o cambio de pierna cambio de pierna cambio de pierna ok te va guardo de frente las respiraciones una pianta me está haciendo mal guarda, ah, ha fatto mal <laughs> No manca, no manca, No mancan i problemi, pero va bene, Superamos todos los problemas, superiamo, piano piano, con la buena actitud Ok, perfecto Me reposo, 30, me riposo 15 segundos y vado con la segunda serie, segunda serie, segunda serie. Por más, estamos reuniendo nuestro objetivo. Tres ejercicios con la banda elástica per el glúteo. 60, 60, 60. Tú no te rindes más. Tú no te rindes más. soy un guerrero, Soy una máquina. Nada. Niente esto, niente esto. Ok. Vamos con la segunda serie. Cambio de grande, cambio grande. Cambio grande. Cambio grande. Oiga las motos, oiga las motos. 3, 2, 1, via. Riachi. Quattro. Dai, cinque. Eh, Sei. Sette. 8 9 ah en 10 en 10 en 10 vamos Pablo vamos Pablo estamos reuniendo nuestro objetivo manca la última serie la última la última la última la última la última la última se sentirá un poquito la fatiga pero tú sé una persona vincente tú no compites conmigo tú compites con tu exceso ok cambio cambio Bueno, como he detto prima si lo voglio più resistente el elástico lo tiro mano più avanti o cambio de, de colores porque ogni colore ha su resistencia 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 madre de Dios 60, 60, 60, 60 60 manca el último vamos a finir el opo con 20 20 squats squats o sentadilla squats squats oiga no me esta pronuncia a mí no me viene bien no me viene bien no, no sé por qué 2 3 4 5 6 7 8 9 ah, ah, e 10 perfetto perfetto per finire vamos a fare 20 squash, squash, squash, squash. No me viene la palabra bien. Squash. En español, en español es más fácil. Sentadilla, porque eh, eh, es una posición de como si uno fuese, a ceder, ¿no? Sentadilla, senta, de sentado, de sentadilla. Squash en el eh, americano. Ok. Vamos a hacer, vamos a hacer 20. Vamos a hacer 10 squash, 20 squash, vamos a hacer 10 normales y 10 con salto. Ahora, faccio uno con salto, uno normale, uno con salto uno normales, uno con salto. En total vamos a fare 20. Lo faccio de esta forma, para que tú guardes las posiciones, las posiciones. Ok, abro, la la misura la espalda, o più largo. 3, 2, 1, via. Va. 1, salto, salto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 ah, molto bene molto bene molto bene se sente no? si sente che il gluteo fa così come ho detto prima tu questo me lo repite a casa almeno 4 serie puoi modificare el número de repeticiones, aunque el color del elástico, porque un elástico ha su resistencia. muy bien vamos a hacer un poquito de stretch, ok? Piego una gamba, vado avanti lentamente, enciendo lentamente, respiro profundo, cambia, cambia, cambia, cambia, Perfecto. encrocho Esciendo, esciendo. fui donde yo riesca respiro profundo meto la testa meto la testa al ginocchio si riesco respira profundo cambia ok te puedes apoyar al muro vamos a con este. cambia cambia de eso Talones al glute si no hay equilibrio Abre un pole cambia Ok, vamos a mover un poquito el bachino, el bachino. Círculo, círculo, círculo. Torno indietro. Torno indietro, el baleto, el baleto, el baleto. Movimiento pélvico. Ta, ta. Avanti, dietro, avanti, dietro, dietro, avanti. <laughs> Por el giorno de hoy hayamos finito. Mille, mille, mille, mille, mille, mille gracias a todas las personas que guardan este canal y a todas las personas que se son alenatos del inicio a la fine. De cuore, Pablo.